私だってやめて夢のない子なんて相手にしてる暇ないのよないわけじゃないわ本当にただ私の夢なんて途方もなくて叶うわけがないからすごいあなたの夢の鏡見せてもらうわよ ているこの嘘つき